Sí. Debería haber un man y manchel. Voy a, voy a, Julio. Ay, minuto. Julio, bueno. Vení, ma. Mano, pa. ¿Qué da pa' un así? Vino acá, ¿por qué da tú? Tak lah, kedai kopi tak dok. sebab aku nak cari ubat sikit. Ubat apa, Pia? Aku sakit gigi. Mana gigi mu ya? Mana gigi mu ya? Mana ya? Aku tengok wayo mu kosi saja. Muka kata nak no, orang haji ni orang gerbek. Mu nak ambil gigi. Pasti eh, lama ni mak. Gigi pak gendah pun masih. Ada saya jangan duduk lagak kak. Baik, baik mak. Baik, ya. kita sudah masuk di dalam kawasan kedai pemansi. Di sini boleh pilih belakang ubat apa-apa pun. Ini hmm, dia. Mak, cuma tengok ubat ni berdaftar ke tak? Aku tak boleh tengok wey. Pening, pening, pening. Itulah wey. Tak ada mana tengok saya. Mana mau tengok wey? Ah, dah betah wey. Daftar mana mau tengok saya? Eh? Ni ada tulis di kotak dia ni. KKA ni. Ah, berat saya. Ada tulis KKA pun. Belum daftar pun ada. Orang okay, boleh tulis belakang saya. Tak sebalo lah saya dengan sama suka dia Mereka kita kita tanya gawah dia Pegawai pemasih Kita kita nyu Baru ngesuh Hei orang tiga orang apa-apa ni Dah guano Mau klik-klik kabuk ni Gini kita nak cari uh, Ubat Oh nak ubat hmm, Nak ubat Dah abis nak ubah apa Abe cari tengok lah Pak Ambil lah juga pakai kira lah Lama dah kena go sini. Orang lama lah duduk sini. Kita rasa apa lagi kan tengok demo. Dah tengok di mana? Nama Rohana ni dah. Tidak eh. Orang nama ni Rohana. Bodoh lah dah. Ha, Rohana ni cuma dikasih lah keluk. Gila mu cari lah kau tu sang ubat tu. Nama tak udah. Nama tak udah. Nama tak udah. Ikut dia lah sayang. Ikut dia lah sayang. Duklah ikut dia bu Tahu dah memang Bukan macam muru Kalau setahun ni Habis ni Bukan nak beli ubat ni Dia main belik Kemari Kemari tanya duk di mana Umur berapa Malu kau orang macam tu Cik weh Dah ya Jadi kita nak tanya Lagu mana ke kita nak uh, Ubat Masuk daftar KKN ni Lagu mana apa nak tahu gitu ha sebab kita ni bukan kata orang darat dah cuma kita jaga jarang mari kat sini lah oh kalau kita nak tahu ubah hok daftar ha hok ubat daftar tu adalah juga dua kargo pertamanya lomba daftar M A L hok yang keduanya dia ada stiker hologram Oh gitu. Patu kalau kita nak tahu stiko dia ada di mana? Oh, kalau nak tahu stiko dia ke, adalah cukup tepek kotok tu. Hok sina tegak yolo lah tu. Padu, lembu daftar itu kita nak tengok mana? Weh, ada di kotok dia lah juga. Apa gitu mau eh? Jadi kita nak tanya Cik Puan ni, lagu mana lembu daftarnya? lombo lah juga daftarnya Desta MAL Lepas tu dia ada lah juga lapel lombo Di belakang dia lah juga ada huruf Ah, huruf lah mana pula Sahi? Dah huruf ke apa belakang dia dah huruf? Kalau huruf E gak untuk ubat lah terkawa Contoh dia lah juga Ubat kecil mani, darah tinggi Betul Urut siapa lagi ada? Oh, urut ek gak. Ubat am. Jatuh dia lah juga. Ubat vitamin. Ubat demen. Batu, batu, ubat. Dapur dia kita nak tahu. Koyak berhabis, koyak berhabis, koyak berhabis. Oh, gitu. Urut tiga. Untuk ubat terdi senang. Be Kamu tak kaki ngerti nak kata come kamu. Jatuh dia lah juga. Minyak panah lah juga ini Minyak uhu, minyak harbola juga Ah, kalau gitu kau tanya woyo Kita kena cari ubat mata betah lah Semua memang woyo Kita kena cari ubat Kita kena cari Mak selama Ada kualiti ya woyo Sungguh Ada sengah-sengah timah woy Ya orang kita Kita bakal beli ubat mata betah Alright apa ya? Amo higel lah apa ya? Bukan kata amo deki dok. Guano tiap-tiap pukul ni setengah kat. Lama lah. Lagi kumpul mak bau. Aku pun higel juga saya. Nyumai benda apa nama? Ada kereta besar, kereta kecil. Haa, gini lah saya boyo kita kita tengok. Haa, kita tengok dia buat kau dia. Gua ni kalau tak ada benda black toko, kita akan gini. ni ngerti ya sama kata. Mayu ya, tengita ya. Abe mak kemana lu muncul ni? Kita hari ni nampak boleh piti pula. Kau nak tanya demo cukup ke tidak ramai kita tu? Tapi eh, eh, Begitu begini cukup lah, cukup lah, cukup lah. Abe mak kemana lu muncul ni? Lagu mana? Lagu mana? Buang kat benda saya kau tu cicok jatuh dan tu. Belah ke dia, belah ke dia, Ini rezeki, ini rezeki, ini rezeki. Tak sabar cicak, tak sabar cicak. Hmm, kalau gitu kak, maka tak boleh tak ampun lah. Dapat kedua Abi mak kalau lalu munculi. Pupuh kodok, minyak petro dengan minyak DC. Kalau gitu, kalau gini, sudah pupuh belakang. Sudah pupuh belakang. Kita untuk sah, kita untuk sah. Beleh, beleh, beleh. Eh, biar tengok apa nama ni? Tu minyak badan. Ha, berat tak ni? Ha, dicapu dengan gotu, bayar. Ha, boleh sakit parut lah. Makan benda ni. Ha, dia mana buat ubat arah. Ubat arah saya. Geriput saya. Geriput saya. Hei, kalau aku ni, kita tak boleh nak dia diri. Pada awak lagu mana? Kita kena telefon lah. Telefon mana, bayar? telefon pejabat penguat kuasa pemasi ya? Ha boleh, boleh. Telefon bia, telefon. Ya aku telefon. Ha ni. Ha aku. Hmm. Oh, lo lama bia tu. Biar mo baca bia ju telefon. Alah, tengok nombor baca ni. Ha tujuh tujuh tiga kosong lima lapan ni. Ingat? Hmm, tak apa lah aku ingat. Ada saya. Ha tujuh tujuh ah, tiga kosong lima lapan ni. Ada ada Hello? Ha ha. Gadia? Ah, ada dia mau buat ubat, ubat haram, ubat haram. Mari dengar segera dah. Ha ha. Ada dua orang yang dia buat, buat ubat tu ya. Seorang putih, hak lelaki. Hak jatuh tu hitam. Gadia? Ah, Kapa? Kapa? kapur jala serik. Ha ha ha. Serik dah. Ha ha. Ada sungai pun serik semacam. Ha, ada laut pun serik semacam. Lepas tu, kau nak kiri sikit kak, naik kalau boksa kak, ada besar kecil. Situlah Pak Dewa proses ubat. Ha, ha. Gadia, ah, nak tahu nama pula? Nama kita Jowi Laporan ni. Ha, budak-budak dia panggil kita Ustaz Ahmad dia. SA, koma D I love you. Ha, ha, terima kasih. Panjir rumah biaya. Amu benar lah nama rosak tadi lagi dah. Rosak nama rosak. Mu mak. Aku mak gunung Everest. Gunung Everest. Amo pegawai penguat kuasa pamasi weh. Sudah dikepuk belaka weh. Kau nak gigak weh. Demo kena denda weh. RM25,000 weh. Tiga tahun penjara weh. Atau dua-dua sekali weh. Sudah dalam kita ini memang balau lemu culik. Kita bobo nak laku nak menegur ni berat daripada sekali. Panas sangat buat ubat proses hok tak duk lesi weh. Hok tu lah, sabar amun nak royak pun pupuk kita oror kita ke. Kita jangan gaduh ke pedayu lah soal ubat tak tahu got ubat mari duano. Kita cari hok ubat dah betah Seni wak kira. Kalau dok kita kini kita ke situ. Ni ada kita kini ke wana. Amo kena banyak lah Bagi orang nyanyi ke orang Buat nyanyi seperti ni Supaya aku mula lah kena lah Sa'in Kena ke apa bagi Aku tak tahu lah jenis barang Ubat hak lagu ni Aku beli Bagi beli ubat? Beli Jadi? Jadi Sa'in Mula-mula tu jadi Pakai lama pakai tak jadi Tapi aku sedih helenya Pemulai beli ubat Siapa berebut dah orang sangat. Berebut mana? Aku minta kau tanya, hei eh, berapa kau? Dia jawab? Dia raik jawab sepuluh ya sebotol. Lepas tu, aku minta lah kau orang dengan dia. Saya kecil, pun dah aku kenal tak kenal pun. Berapa ya kau orang? Aku minta dua belah. Lepas tu, dia kata tak boleh. Bagai ni bagai molek, bagai jadi. Dia kata, minta lah sikit lagi. Berapa dia nak? Dia minta lah peria. Aku punya lapar ya nak ambil duit dua ni. Padu, aku pakai wak kerak. Aku hidup lepak ya. Weh, cidiknya dia. Dah lapar ya dengan dua lepak ya ah, mana banyak ya? Banyak tiga puluh. Hah, tu dia. tetap terjaga Jujur mari guna ubat hak daftar Dua ciri semua orang boleh kena. Ada lombo kalau ubat hak daftar Sili lagi ada tiga huruf gerai Mari-mari kena ubat anda Semua penyakit kalau boleh nak no, wisiak ya. Kelantan Baru selamat kesihatan Terjaga ke ulu gitu Jangan beli ubat di kaki lima Bena bahaya jangan kita cuba Risiko tinggi walau murah harga dia Silari bulan masuk hospital lah kita Mari-mari kena ubat anda punya ke kalau boleh no wisia ya. ubah mana ubah dah betah baru selama kesihatan terjaga ke ulu gitu lagu ini dari orang kesihatan nak wi orang tahu nak bui orang peh Ubat tidak dapat pakak-pakak kita buat dari di farmasi ke klinik kesehatan Cuyo mari guna ubat dan tak lah say Lah say mula pula Cuyo mari guna ubat dan tak Memang mula Cuyo mari guna ubat dan tak Tak kena memang Memang Tak kena dulu kau sok do, hey tak suwe Aja selamu selamu Cilang orang Malu kau orang lah Nyanyi macam tu Nek di recording ni Tempat studio yang canggih ni Loh saya tak kira ke mana Cuma kata Aku boleh tukuk mu saya Dengar mu Dengar mu Cilang mu Dengar mu Alah kan nyanyi ya Ambo mari be ha kata dah mu tak kena lain mu tak kena lain mu tak kena tadi ngak mulek be kata dah mu tak kena mu tak kena Tengah aku, ah, aku nak aku Murno ya, aku kali Aku dengar Mari, mari, Pak Guno Daftar Ah, tak kena ya Lagi tajuk tu Baik kita semua lain menyanyi lah Ubat selamat Bermasih cek belakang Loh, biar ya? Ubat selamat Orang lain Cik tu biar ya? berkata ha ha kerja weh kerja weh ubat demen kalau tak ubat kata hmm, tak kena bayar lagu tu nak jawab dia malu lah macam tu Aje dengar ke? Lah sayang Ubat demen dan juga ubat kata Orang tak terbuka je sayang Tak terbuka, tak terbuka, terbuka Sungguh? Eh, mu jangan terkata macam kamu Ku bak demen daud wak gata ha kata dah sama oh kena kutu ya lebih kurang ya biar ambil mak Aku dengan kamu sayang Cedak dia kata cik orang Aku kata gini Pasal telinga kena gini Ku bak demen dah juga bak gata Ku bak demen dah juga bak gata Ku bak demen dah juga bak gata Ubat demen dan juga ubat kata Kena berlaku lagi Heri emu hmm, Lebih korang sekejap e. Po kita ni ajawi Aku tahu sangat aku nak suruh mu Ngaya lu berlaku tu Ada lombo baru kita boleh pakai Lah yo. Ada lombo boleh pakai Biar gereja semua lah Lebih mak ada lombo baru kita boleh pakai ha, gitu. Cakap tak biar. Aku cakap tu mula. Kata. Ada lombo baru kita boleh pakai ha, tu dia main minai.